ngene ya. Putra hirup kumprotong. Ning ning barongan niku kan tak jawuri watu nang ketara barang. Kota-kota ngene. Ayo boleh. <laughs> Boleh aku. Iku golongane. Ya wis. Gua wis ndoleh ya, ndoleh ya. Tapi sing kereng niku ning nek di nek di bambange dhewe ndak kereng. Sing kereng niku ning anu. Di wetane, di watu. Di watu titik. Banyak. Iya, niku sing kereng iki. Endi? Di Bambang Wetan. Sing Wetan tapi sing anu Bambang Wancet tapi. Iya, sing ana wong sing pernah dimutilasi. Lah iki bener saen, Bos, mutilasi. <laughs> Iya. Lah wis Sumantra, Mas. Lah wong biyen ere Sumantra. Anggep bebek ngeprok yo ngarai. Aku sedih yo. Iya. Ndak jelas yo. Iya, aduh. Apa nek ngono apa? Apa tentara nek ngono sak kombinasi tentara nek kombi ning ngono. Tentara temenan. Tutup kendruwes. Anu lah, jangan pembeni. Iya. Terus ya apa iki? Ngetok hmm. apa? Gua ngetok nek gua. Nah, ngetok toko kulon. Wah, itu nih. Amin. Harus ngetan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, kita Bro. Ini, Pak. Oh, benar, Bro, Kak. Boten, boten, Pak. Kasih sok ngawali ya. Oh, iya, iya. ngawali tahu. Sampean samen, sing diurus wong anu iki sing diurus arek-arek. Itu perurusannya. Lah paham ngono ana. Ono ya paling kereng ning ngono ya. Nek karo liyane nek kencenge gua Bima, ya opo yo. Dampar opo yo. Nah, tentara iki mau ya opo? Apa nembak opo? Ndak, mek karo baris, baris ngetok tapi. Basa e, basa Indonesia. Yo ono ono basae. Lek oh, langkah ngono. Iya meneng ya e, blok blok blok blok blok blok ngono. Ngono paling kereng iki. E. Ndak Melayu, e, ndak pikiran Melayu. Yo ndak ono Tapi pikire antara latihan ini. paling iya tak latihan. Antara latihan. Ndak ndak iya lek ngene, paling Tadi fokus fokus cekel kerekan ini. Sampeyan ru anu apa desa Pasirian niku? Hmm. Kan kulo niku kan ono anu wong dodol soto legendi. Ya ya ya ya iku. Legendi. Iku yo mancing mbek aku ning kono. Oleh dono wong dono ndak oleh oleh ndas dono awake. oleh <laughs> oleh ndas dono awake iku. Anu tapi nyata ndak. Yo, yo nyata yo yo po mau nah, apa? Nah, iyo timak no anu timak no timak no timak no kelopo. Pertama kelopo tak siapa siapa, aku kelopo ya no. iyo ini aku longgo ya nak panjang ini. Jadi Arif pun ngono ngono oleh dia Wah yo kabur abis. Masih aku kabur nih yuk. Lah ini you know, apa boleh endah muruk. Wah, cekelnya bagus juga. Yo ya iya, cekel ngono. Biasanya kan guyu gitu. Ya. Cekel ngono. Gun, enggak anu guyu, guyu deh. Oh, bukan. Iya guyu. Lah ya makane aku takon nyata kan ilusi anu. Oh, tutu ilusi nek iku. Iki ya, ini man wangi iku. kalau kita klopo. Bengi-bengi oh, jaman-jaman ngene puro buk ngene. Buk 30 kur. Barang anjing mau desa. Oleh klopo kan seneng lho. Iku ora aneh mulai dua ya mulai gitu dah kabur ya sampai ya iki arek tak jam anjing bengi ndak tau gelem anjing ayo muntilasi ku mana ya muntil-muntil ndak gelem <laughs> kok kok muntil Sumatera nandangi rek lek sampean dhewe tentara iku tok ya sing paling medeni kan iya iku paling keren wis kaya nih ngono. Tapi ini biar wilayah selatan panggilnya anu, kan anu ya mas. Baskeme. kan karena bentengnya anu ya. Bentengnya zaman lontoh biar iya, di ngono. Waken itu. Ah, iya baskeme. Oh waken ngono. Pantai selatan ngetan wes. Sampai Yoso. Sampai anu. Sampai Tanjung Rejo. Iya. Sampai saiki ono ya anu. Bentengnya. Lho iku ning opo? nih dhuwur opo? Gunung Tambu iku. Gunung Tambu ana. Ning kuwi ana kuburan loro ning ngene iku. Dhuwur iku. Aku lek nih. bisa mendhuwur ngono. Ana kuburan. Wo kuburane, tuwa kuburane. ndak ero lek jare wong kene yo Mbah Tambu ngene. Rongane yo. Ile ndak peti lasan ngene. Keluane lah kaya sapa Mamet kene kan Mbah Mbah Lambung. <laughs> Kene kuburane kunu anu bentenge. Terawat. Tendeng peninggalan. Pandungan ngedulik. Hmm. Kucing ceritanya jaran sembrani temen, Mbak. Apa? Jaran sembrani di unu. Oh, iya. Apa jaran sembrani ya? Mbak, aku dewa ya. Aku ceritanya ya. Ayo, sing diarani jalan sembrani kok ora. Naru. Kok sing naru? Lah aku dak tau ro ngarai. Lah jalan sembrani modelnya ya opo maksudnya? Lah mulane yo opo yo kok sembrani sih. Ya kaya anu kan jalan kencak nek ngarani, kencak terus. Berarti iku jalane mandek yo sembrani. Hmm. Ndak au critane wong kono ae. Semacam babi ngepet ngono. Jalan sembrani. Oleh karena kita jajian loh. opo jadi sembrani ngono nggak tahu roh nah, iya dari tadian nih mas ya ini sembrani tapi babi kan babi kepet lu aneh mang apa istilahnya oh iya supaya kan ya rokokan sih enggak ya iya iya benar tapi oleh ya, ini wong tukang mancing bengi recek ya belah wow dong tato itu ya, awak pokok prai-rai tok dari tato celukane grandong iya celukane grandong kowe cek juangke Aku ben ning iku ning kulone savana iku bengi macam bengi jebur jebur jebur mana buat, ini mana kebu tiba kebune lunggulen jebur <laughs> iya ngono iku lek mendeni mancang ngene Mas tutup pada montokan, kan ada beda Sik durung Ravana jenenge sih an. Tuwuk Ravana kuwi jenenge. Rawa apa? Rawa apa nek ngarane blok? Anu. Apa? Rawa tunggak apa? Iya wetane. Rawa kuwi nang ngarane kuwi. Ya pokoke gene ngono mlebu wis. Iki kan jaman sosmed sampana. Rawa tunggak itu ya sing ning klopo iku. Bisa ana klopo buntung ning ngene. ya mau ini durung mulai ya setengah rola saya mulai oke tur lain share lain share lain share buat di lo nih surya tapi emang Jivian nyel tau yo, mancing Jivian nggak tau. bengi nggak tahu nih sehingga kamu nggak nyari suka sana yuk Jivian nyari tambah ini tambah dulu parian oh iku ah. <laughs> sering Jivian nggak sih ngajarin mau diutain yuk Pak Oh iya. iya. Aku tiku ono sing mancing sebelah kan tambahi kota. Nang ngene ya, ngene. Ya ngene wis kota iki wis. Ono sing mancing sebelah gunung. Wong biasane gunung, wong biasane gunung anjay. Wong ngene ya. Iya. Terus ning kene kono kuburan loro cilik. Ini sebelah tambah kuburan pajang iku. Iya, kuburan loro. Main ngono akhirnya. Oleh Pak, ya liwat Pak. Tuh sik kayak teko sih. Mane wetan aku ning sebelah pojok gitu dhewe wong. Ya wetan. Mancing. Dipunduk watu kedua ya umbur ikut buku uh. paling dong kau ini seneng sa. Dora umma buri ini opo buri pekarangan <laughs> yo pinggire kanane bae aku jane sir sing ndek iku sing ndek cedeke barongan niku hmm lo oh, tau wisan ndek kono mari aku ngono ngombe mas rasa iki kan yo den bisa ndak yo tak wahno ngene Bukan baca, gue kurang-kurang ada pengkes ya nih. Baru pengkes bisa nau nih kono. Siapa yang narco ya tau? Pengkes aku nih kono. Ya, kono kan? Narco dah. Enggak, enggak, enggak. Ya aku tak nih kono aku mbak. Kau tahu dewi ya mana yang kono? Aku pisah nih kono. Kayak tidur ini ya, tak tidur. Pengkes ya kono. Ada, Pak Jen enggak tahu ya? Enggak. iki tahu aku dorong kadang jajal ndak tapi aku lewat kono bengi-bengi ndono omah iki tutup kono iya ngono iku bang sing sawe sing payu ndono aku de ndek yo mosok tambah iki tak pinggir kali iki tak ngono iya ning tembokan iku wis kalau tembok di tembok ndak iki kali yo kan ketok nek teko dalan nek teko embung hmm. wah ngiri iki kan ono tambah-tambah tapi kiri kok Oh, sing oh, anyar iku ah. Iya. Sing sing teko dundunan niku. Iya. Anyar iku iku ono dhewe. Iki mergo mergo ning dundunan iku mbung etan iku ono ono dhewe sing warung mie lho. Lah, hmm, warung mie sapa ta? Aku sing mbayar mesti ya. Hmm. Itu ya. Itu. Amin, Bang. Pokoknya dia waktu main pindah, aku kiri jalan, aku lihat kok gini, wah, no, Hmm. Oh, iki lah jare wong-wong iku ta nek wadin-wadin ta ngono. Ana gambare ngene karaoke iku. Iya, ora aku nek arepe karaoke iku. Arepe Pak Imam kuwi. Pak Imam sapa? Imam-imam tukang las iku, Mas. Oh iya, rada rada apa ngulon ah. Heeh. Hmm. <coughs> Sing anyar sing iku Mas, sing dipageri pring iku. Heeh, hmm, sesek iku. Heeh, iku anyar iku. Lah berarti aku Nggak kepingin anu meneh ono, Dek. Kuburine kuburan niku. Sampe Kok dek kok dek. Iya, oke ya, iki arek sing ngedangi tak pateni. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.